နောက်လိုက်လို့ပြောလိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့နောက်ကလိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့အမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့တင်ငယ်ကြမရှိပါဘူးမင်္ဂလာပါဒီနေ့အကြောင်းအရာတော့ကျွန်တော်တို့ followership ပေါ့နော် ဒီနောက်လိုက်ကောင်းတွေရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြပြမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်လိုက်ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီနောက်လိုက်ကောင်းတွေဖြစ်အောင်လီဒါတွေကဘယ်လိုလုပ်ရင်ရနိုင်မလဲနောက်တစ်ခုကနောက်လိုက်ကောင်းဆိုတဲ့ကြံရင်လက္ခဏာတွေကတော့ ဘာတွေမြန်ဖြစ်နိုင်မလဲဆိုတာလေးကဒါနည်းနည်းကျွန်တော်တို့ပြောပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်လိုက်လို့ပြောလိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့နောက်ကလိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့အမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့တင်ငယ်စရာမရှိပါဘူးဒီနေ့ကဘာကျော် leader တွေဟာဆိုရင်တစ်ချိန်က follower ကောင်းတွေပေါ့နော်နောက်လိုက်ကောင်းတွေဖြစ်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက leader တွေအနေနဲ့ကလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့ဒီနောက်လိုက်တွေကိုတစ်ချိန်မှာ leader ကောင်းတွေဖြစ်လာဖို့အတွက်လေ့ကျင့်ပြိုထောင်ပေးတဲ့အခါမှာသူတို့က coaching skill တွေနဲ့ပြိုထောင်ပေးမယ်နောက်တစ်ခုက mentoring ပေါ့ ကျွန်တော် coaching ကတော့ကျွန်တော်လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးတယ်ပေါ့ခုန mentoring ကတော့ကျွန်တော်တို့တက်မှတ်လမ်းညွှန်ပေးတယ်ပေါ့တက်မှတ်လမ်းညွှန်မှုတွေကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးလို့ရတယ်နောက် experiential learning တွေပေါ့နော် experiential learning ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသူတို့ရဲ့ leader တွေကသူတို့မှာရှိနေတဲ့အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကသင်ကြားပေးခြင်းအဖြစ်လည်းပဲ follower တွေကဒီ leader တွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ဟုတ်လား leader တွေအနေနဲ့ပေါ့နော်သူတို့ leadership theory တွေသိနေုံနဲ့မရပါဘူးကို့အောက်မှာရှိနေတဲ့ follower တွေကို follower ကောင်းတွေဖြစ်လာအောင်လည်းပဲလေ့ကျင့်ပေးနိုင်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့လိုလေ့ကျင့်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင် coaching ကျွန်တော်တို့ mentoring experiential learning ဒါတွေနဲ့ effective follower တွေဖြစ်လာအောင်လို့သူကလုပ်ပြီးလို့ရနိုင်ပါတယ်နောက်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ now like ဆိုတဲ့သူတွေပေါ့နော် follower ဆိုတဲ့လူတွေဟာဘယ်လိုလူမျိုးတွေလဲပေါ့ follower ကောင်းတွေอ่ะဆိုရင်သူတို့ဟာစဉ်းစားဉာဏ် ရှိကြတဲ့သူတွေဖြစ်တာများတယ်နောက်တစ်ခုကသူတို့တက်တက်ကြွကြွသူတို့ရဲ့အလုပ်တွေကိုလှုပ်ဆောင်လေးရှိကြတာများပါတယ်ဒါကတော့ဒါပုံမှန် follower တွေရဲ့ပုံစံပေါ့နော်။နောက်ဒီထိထိရရောက်နောက်လိုက်ကောင်းတွေရဲ့လက္ခဏာတွေဆိုရင်တော့သူတို့က leader တွေမရှိလဲသူတို့ကသူတို့ အလုပ်တွေကိုသူတို့ဟာကောင်းမွန်စွာလုပ်နိုင်ကြတယ်။ leader တွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒီ leader တွေနဲ့အတူပေါ့လေကျွန်တော်အပေးယူမျှမျှလုပ်နိုင်ကြပါတယ်။ဥပမာကျွန်တော်တို့ခုနဒီခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီးတွေအလှ foundation တွေသူတို့ဆိုရင်ခွဲစိတ်တယ်အလှ foundation တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာသူတို့ကိုဘေးနားနေ support လုပ်ပေးနေတဲ့လူတွေကဟန်ချက်ညီညီအပေးယူမျှမျှနဲ့လုပ်နေကြတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်ရပါလိမ့်မယ်။ခုနကအရှိရနေပြီးတော့ make up foundation သူ foundation တယ်ဒါပေမဲ့သူဘေးနားမရှိနေ support ကနေပြီး follower ကနေပြီးတော့သူလိုတဲ့အဥ္စာတွေကိုပံ့ပိုးပေးတယ် တယ်နောက်တော့ခွဲစိတ်ဆောင်ဝင်ကြီးဆိုခွဲစိတ်နေရဆိုရင်လည်းပဲခွဲစိတ်နေတဲ့နေရာမှာသူလုပ်နေတဲ့ဥစ္စာတွေဘေးနားနေပြီးတော့ပံ့ပိုးပေးတဲ့လူကဟန်ချက်ညီညီလုပ်ပေးနေရတယ်လေကျွန်တော်တို့မြင်မှုကြတာတွေ့ဘူးကြတာရှိပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့သူတို့ဟန်ချက်ညီညီဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တာတွေလည်းရှိပါတယ်သူတို့ရဲ့ leader တွေရှိတယ်ဆိုတဲ့ချိန်ကြရင်လည်းပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ follower ကောင်းတွေရဲ့ characteristic တွေကျွန်တော်တို့အများကြီးရှိပါတယ် follower ဆိုတဲ့နေရာမှာအလှော်အသီးသီးမှာ follower အသီးသီးရှိနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ခုနက function တွေရဲ့အောက်မှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ top management တွေ ပိုင်ရှင်တွေအတွက် follower ဖြစ်နေတတ်ပါတယ် top management ရဲ့အောက်မှာရှိနေတဲ့ GM level တွေခုန manager level တွေပေါ့နိဒီ level တွေဟာဆိုရင် top management အတွက်ကဒါ follower တွေဖြစ်နေတာမျိုးပါအဲ့တော့အလှော်အသီးသီးနေရာအသီးသီးမှာ follower တွေရှိနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ follower တွေအတွက်ကျွန်တော်ဒီ followership characteristic ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအများစုမြင်ရလေရှိတဲ့ characteristic တွေရှိပါတယ်။အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ leader တွေအတွက်အဲ့ဒီ follower တွေကနောက်လိုက်တွေဟာ supported ဖြစ်နေတာပေါ့နော်သူတို့အတွက်ပံ့ပိုးကူညီမှုအားကောင်းတယ်သူတို့ရှိနေခြင်းအဖြစ်ကန leader တွေကအလုပ်လုပ်ရတာလွယ်ကူတယ်ဒီလက္ခဏာရှိနေတာမျိုးလေးမြင်ရတတ်တယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ loyalty ပေါ့တစ္ဆာရှိတာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ leader အတွက်ကိုဒီနောက်လိုက်တွေကတစ္ဆာရှိကြတယ် ဒါတွေကလည်းသူတို့ရဲ့အာထင်ရှားတဲ့လက္ခဏာတွေဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ work ethic ပေါ့အလုံးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကျင့်ဝတ်ရှိကြတာပေါ့နော်အလုံးနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းပဲဒီနောက်လိုက်ကောင်းတွေဟာကျင့်ဝတ်ရှိကြတာရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့သူကတတ်တိရှိတာပါ courage ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တတ်တိရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့အာ leader အတွက်ဆိုရင် leader မှာ leader နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိုးရင်စရာရှိလားစိတ်ပူစရာရှိလားပေါ့စိတ်ပူစရာရှိတယ်ဒီ leader ကနစ်နာစရာရှိနေတာမျိုးရှိနေတယ်ဆိုရင် သူဟာဒီလီဒါစိတ်ဆိုးခြင်းဆိုညိုညင်ညင်ညိုညင်ကိုယ့်ရဲ့လီဒါနစ်နာမဲ့ကိစ္စရှိတယ်ဆိုရင်တတိရှိရှိနဲ့ပြောရဲဆိုရဲတဲ့ကိစ္စတွေရှိပါတယ်ပြောရဲဆိုရဲတဲ့လက္ခဏာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟာ follower ခေါင်းတွေမှာတွေ့ရပါတယ်မြုံမထားဘူးပေါ့တိတ်မထားဘူးပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ leader နစ်နာစရာရှိတယ်ဆိုရင်ဒီလိုတတိရှိရှိနဲ့ပြောဆိုနိုင်တာတွေရှိပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ tough fold ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် tough fold ဖြစ်တယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုတော့လိမ္မာပါနဲ့တာပါလိမ္မာပါနဲ့တယ်ဆိုတာကခုနဒီတပည့်လိမ္မာ ဆရာအဘတ်ဆိုတာမျိုးလို့ပေါ့လိမ္မာပါနဲ့တယ်ဒီကိုယ့်ရဲ့ leader အစဉ်ပြေချုံးမွေ့ဖို့အတွက်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင် तू ကကလိမ္မာပါနဲ့ဆိုတာနဲ့ तू အလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့ပုံစံတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ် နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတွေ့ရလေအများဆုံးရှိဥစားတော့ good judgment ပေါ့နော်စင်ကျင်တုံတရားရှိတာမျိုးပါနောက်လိုက်ကောင်းတွေဟာ leader တွေအတွက်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ leader တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်အကိုင်တွေဒီအလုပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်သူကစင်ကျင်တုံတရား ရှိသွားတယ်လုပ်ကင်ပေးနိုင်တာကလည်းပဲ follower တွေရဲ့ကောင်းမွန်တဲ့လက္ခဏာတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကောင်းမွန်တဲ့ဒီ follower တွေရဲ့လက္ခဏာတွေအများကြီးရှိတော်လဲပဲဒါအများစုမြင်တွေ့ရလေ ရှိတဲ့ဒီလက္ခဏာတွေကိုကျွန်တော်လေ့ကျင့်ပြီးတော့ follower ကောင်းတစ်ယောက် ဖြစ်အောင်စူးစမ်းနိုင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းပေးချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် thank you CFAM, caring for well-being.